jasur chaqir chaqirishyapti qo'yit og'a oldingi elchilar kelishyapti chaqiraymi chaqir marhamat sizning oldingizga hindistondan rang marhamat keyingisi kelavering yaponiyaning mehmoni mongoliya qo'lidagi